္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ပမောက္ခတင်တင်မှာပမောက္ခဌာနမှအသည်းနဲ့အသည်းခြေလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုပညာဌာနစိတ်သက်ကုတီဂရင်း900အထူးကုစေယုံကြီးမှဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘာလဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသည်းကင်ဆာနဲ့ရင်သားကင်ဆာရဲ့ awareness လာဖြစ်ပါတယ် awareness ဆိုတာကအသိရှိဖို့ပေါ့နော်သတိရှိကြဖို့နှိုးဆော်တဲ့လာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနှိုးဆော်ရတာလဲဆိုရင်ဒီယောဂါတွေကအဖြစ်များတယ် ပြီးရင်လူတွေကိုအချိန်မီ မကုသခဲ့လို့ရှိရင်တေးကြီးနှိမ်စေနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလကိုအသည်းကင်ဆာနဲ့ရင်သားကင်ဆာလှုပ်ဆော်တဲ့လအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့ဌာနကနေပြီးတော့အသည်းကင်ဆာအကြောင်းတည်ကောင်းစရာများကိုဟောပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟောပြောတဲ့အခါမှာအသည်းနဲ့သဲကျေလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုပညာဌာနကဆရာဝန်ကြီးများ6ဦးကနေပြီးတော့ ဒီအသည်းကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကောင်းစရာများကိုဟောပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အသည်းကင်ဆာကကျမတို့ဆေးရုံမှာဆိုရင်ဒီကင်ဆာတွေထဲမှာအများဆုံးတက်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်။တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဆိုရင်400ပေါ့380နဲ့400ကြားတက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခွဲစိတ်ကုသနိုင်တဲ့ဟာက80နဲ့100ကြားမှာပဲရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာဒီအသည်းကင်ဆာကိုအပြောက်ကုဖို့ဆိုရင်သူက less than 5 cm ကိုမှခွဲခြားတာဖြစ်ပါတယ် ကျမတို့နိုင်ငံမှာတော့ခြေတောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာအဖြစ်များတယ်လာတာတွေကနောက်ကျတဲ့အခါကျတော့ခွဲစိတ်ကူတာတဲ့ဟာကကျမတို့မှာ average size အနေနဲ့ဆိုရင်8 cm လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ခွဲစိတ်ကူတာပြီးတဲ့အခါမှာလဲ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဟိုနားကနေထပ်ပေါ်တယ်ဒီနားကနေထပ်ပေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ software CC တိပြီးတော့ကုသဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကုသတဲ့အပိုင်းမှာတစ်ဖက်ကလည်း ဒီယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့ high risk group ပေါ့နော်အနေရရှိတဲ့လူဒန်းစားပေါ့နော်လူအုပ်စုလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နာတာရှည်အသေးအောင်ယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတွေနောက်အရက်သေးစားတောက်စားတဲ့လူတွေနောက်အစီများတဲ့အစာတွေစားပြီးတော့အဝလွန်တဲ့ယောဂရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေမှာအဖြစ်များပါတယ်အဲ့တော့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့နာတာရှည်အသေးအောင်ပေါ့နော်အသေးအောင်ဘီဘိုးစီဘိုးဟာဒီအများဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့အခုဘီဘူးစီဘူးကနဲလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတော့ဒီအဝလွန်တဲ့ယောဂအသေးအစီဖုံးတဲ့ယောဂကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော်ကျမတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဒီအသေးနဲ့အသေးကြီးလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုပညာဌာနကိုစတင်ခဲ့တာဟာ2014ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျမတို့ဌာနမှာဒီတက်လာတဲ့လူနာတွေအားလုံးရဲ့၃ပုံ၂ပုံဟာအသေးအံတဝါဘီဘိုးစီဘိုးရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ် သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကပဲဘီဘိုးစီဘိုးနဲ့လွတ်တဲ့လူရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနှစ်ပိုင်းမှာပေါ့2019 2020မှာကျမတို့စေးရုံတက်လာတဲ့လူနာတွေအားလုံးရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံဟာဘီဘိုးစီဘိုးလွတ်ကင်းတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အလွန်ဝမ်းသာပွဲဖြစ်ပါတယ်။သုံးပုံတစ်ပုံမှာတော့ဘီဘိုးစီဘိုးတွေရှိနေပါတယ်။ကျမကအထွေထွေခွဲစိတ်အထုကုဆရာဝန်ပါဒါဆိုအထွေထွေခွဲစိတ်အထုကုဆရာဝန်ဆိုကျမတို့အကုန်လုံးခွဲပါတယ် အဲဘိုက်ထဲမှာဆိုလဲအကုန်ခွဲတယ်ရန်သားလဲခွဲတယ်ပေါ့နော်နောက်လေဘင်းကြီးရာတွေလဲခွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမြဒီအတဲနဲ့တဲချီလမ်းကြောင်းယောဂါတွေဟာအလွန်များတယ်အဲ့ဒီနေရာကဒီ technique အရာကလည်းခွဲစိတ်ကုသတဲ့ပညာကလည်းအဲကျန်တဲ့ဟာတွေထည့်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတယ်ပြဿနာတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျအဲ့ဒီနေရာကိုတေးသေးချာချာ explore လုပ်ပြီးတော့ ကျမတို့မှာရှိတဲ့လူနာတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှုအတွက် specialization အနေနဲ့ hepatobiliary နဲ့ pancreatic surgery ဆိုအသည်းနဲ့အသည်းခြေလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုပညာဌာနကို2014ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကျမတို့ဟာဒီအသည်းနဲ့အသည်းခြေလမ်းကြောင်းယောဂါတွေကိုပဲတစ်စိုက်မတ်မတ်လေ့လာပြီးတော့တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်တိုးတက်မှုရှိအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ကျမနဲ့အပါအဝင်အားလုံးပေါ့နော်ကျမရဲ့ဌာနကခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်တွေအားလုံး နောက်လက်ထောက်ဆရာဝန်တွေအားလုံးသူနာပြုဆရာမတွေအားလုံးနောက်ကျမတို့ဌာနနဲ့အတူတူတွဲဖက်ပြီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ခွဲကန်းကပေါ့နော်ဆရာမတွေနောက်မေဈေးဌာနပေါ့အထူးသဖြင့်မေဈေးဌာနရဲ့တိုးတက်မှုကြောင့်လည်းဒီအသေးတွေကိုခွဲတာမှာ အဲခွဲစိတ်ကုသမှုအောင်မြင်မှုများလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့လည်းခွဲစိတ်ကုသတဲ့ကိရိယာပေါ့နော်အသေးကိုဖြတ်တဲ့ဒီပစ္စည်းကိရိယာကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုကျမတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းဒီအသေးတွေကိုခွဲစိတ်ကုသလို့ရလာတာပါပေါ့နော်။ Perioperative mortality ဟာဆိုရင် less than 5%ထိကိုကျသွားပါတယ်။နောက်ဓာတ်မှန်ဌာနရဲ့အကူအညီကလည်းကျမတို့အများကြီးအရေးကြီးပါတယ်။ခုနကတော့အသေးဆေးဖြန့်ရုံတွေမကပါဘူး။ကျမတို့အသေးကိုခွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အသေးရဲ့ volume ကိုတွက်တာ။ ဟာတက်မှန်ဌာနအများကြီးအကူအညီပေးရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအသေးဌာနကလည်းကျမတို့ကိုသူတို့စောစောသိပြီးဆိုရင်အသေးဌာနနေကျမတို့ကိုလွှဲပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီခွဲပြီးတဲ့လူနာတွေရဲ့ဗီတို့စီတို့ဆက်လက်ကုသမှုကိုလည်းအသေးဌာနနေပြီးတော့ပဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အခုရတဲ့အဆင့်ကိုကြော်နေပြီးတော့ဒီရေပြင်းနေဝါတာတွေခန်းစားနေရတဲ့လူနာတွေအတွက်ကို palliative care ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်လောကလက္ခဏာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ စောင့်ရှောက်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီကင်ဆာယောဂဌာနကပဲလီတစ်ကဲဌာနကနေပြီးတော့လဲကျမတို့ဝိုင်းဝန်းကူညီလို့အတွက်ကျမတို့ဒီဌာနကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အများကြီးလှုပ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျမဌာနကရောကျမနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဌာနတွေအကုန်လုံးကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီ support တွေမပါဘဲနဲ့ ကျမတို့ဒီလောက်ထိမရောက်လာနိုင်ပါဘူးကျမတို့ဌာနအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောကြားလိုပါတယ်အဲတော့ဒီအသေးနဲ့တဲကြည်လမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုပညာဌာနဟာဂရင်900အထုကုစေယုံကြီးရန်ကုန်မှာရယ်နောက်မန္တလေးမှာလည်းတဌာနရှိပါတယ်စေတဲ့သူနှစ်ကိုလည်းကျမတို့ဒီမြောက်လာပါစေယုံကြီးမှာစပြီးတော့လှုပ်လို့ရအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီအသေးရောင်အတဝါဘီဘိုးစီဘိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူနာတွေမှာဒီပြည်သူတွေမှာအသိဉာဏ်ပေါ့နော် ဟိုဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကိုသိရှိနေပြီဆိုတာကိုသိရှိနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ထဲမှာပဲဒီဘီဘိုးစီဘိုးတွေရှိနေပြီးသားလူနာတွေရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျမတို့စောစောတိဖို့ပေါ့နော်စောစောတိဖို့အတွက်ကို liver surveillance ခေါ်ပါတယ်ရှင် HCC surveillance ခေါ်ပါတယ်စောင့်ကြည့်တဲ့ဟာနော်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒီ budget နဲ့ပဲ research အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့2018ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကရန်ကုန်တိုင်းမှာဒေါက်တာထိန် clinic နဲ့လူရည်ကျွန် clinic မှာလစဉ်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ vivo စီဘူရှိနေတဲ့ patient တွေကိုစောင့်ကြည့်တယ်။3လတစ်ခါ ultrasound နဲ့ alpha video လေးနဲ့စစ်ဆေးခြင်းတွေကိုနဲ့စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့အထက်ကနေပြီးတော့တန်တရားဖြစ်စရာလူနာတွေ့လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာဒီ CT နဲ့ MRI နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကုသခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တာမှာ 9ယောက်ပေါ့နော်စောစောသိရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာအခုထိဆိုရင်3နှစ်ခံနေတဲ့ဟာရှိပါတယ်အားလုံးလည်းကြားဖို့မှာပါအသည်းကင်ဆာဆိုရင်ကျမတို့ငငယ်တုန်းက3လ6လထက်မပိုပါဘူးအခုဆိုရင်ကုသမှုတွေများလာတယ်ကုသတဲ့နှီးထုံးတွေလည်းဆရာတွေဆရာမတွေကဆက်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အများကြီး offer လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကုသပေးနိုင်လာပါပြီအဲ့ခါကျတော့အသက်ကိုဆွဲဆန့်လို့ရနေပါပြီပေါ့နော်5 year survival တကယ်ကိုစောစောသိခဲ့မယ်ဆိုရင်5 year survival ဟာ more than 50%ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆော့ဆော့သိဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ဒီ surveillance program တွေကိုကျမတို့အခုလုပ်နေတဲ့ volunteer clinic မှာတွေမကပဲနဲ့ထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်တွေနောက်ဆေးရုံတွေမှာဒီဘီဘိုးစီဘိုးရှိတဲ့လူနာတွေကိုဒီ ultrasound နဲ့ tumor marker ဖြစ်တဲ့ alpha feto လေးကို hepatitis state မှာပဲမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်6လတစ်ခါလောက်ရိုက်ပေးမယ် အသေးကျုံတဲ့အချိန်မှာမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်3လတစ်ခါ ultrasound လေးကိုရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတန်တရားဖြစ်စရာတစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် CT MRI တွေကိုဆက်ရိုက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဒီခွဲစိတ်အထုခုဌာနတွေကိုလွှဲပြောင်းကုသပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်မဒီနေရာကနေဖြန့်ဝေတင်ပါတယ်။ကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတာတည်ရန်တတ်မှတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။စောစောတိလို့အပြုတ်တိုက်မယ်အပြောက်ကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသပြောက်ကင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ တခါဒီအသေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထူးခြားတာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘီဘိုးစီဘိုးတွေဟာကာစီနိုဂျန်နစ်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကျမတို့အခုရှိတဲ့အကျိတ်ကိုထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲနောက်ထပ်ကြံတဲ့အသေးရဲ့အပိုင်းတွေမှာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကထပ်ဖြစ်တာတွေပါပြန်ဖြစ်တာနဲ့ထပ်ဖြစ်တာနဲ့ဗမာလူမျိုးကအလွန်ရှုပ်ပါတယ် အဲ့တော့ထပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလူနာတွေမှာဆိုရင်လည်းဘီနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ဘီပိုးသက်ဆေးကိုတောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါအသေးယောဂါကသမားတော်ကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကုသလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘီပိုးသက်ဆေးကိုတောက်ပြီဆိုရင်တော့တစ်သက်လုံးတောက်ဖို့လိုပါတယ်စီပိုးသက်ဆေးကတော့သူ့ရဲ့အတိုင်းဒါ3လ6လတောက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အပြောက်ကူလို့ရတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီပိုးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနတုန်းက surveillance ပေါ့စောင့်ကြည့်တဲ့ ultrasound နဲ့ tumor marker လေးကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တစ်သက်လုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့လိုသာလောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဟာ less than 5 cm ရှိတဲ့အကျိတ်တွေကိုမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အပြောက်ကုသလို့ရနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းအသေးကအားနေသွားလို့ရှိတဲ့အခါမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့အသေးကဖြတ်ထုတ်လို့မရဘူးပေါ့။ကျမတို့ကအသေးဒီကျူးမှာကန်ဆာရှိတဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့အပိုင်းဟာလူတယောက်အတွက်40ရာခိုင်နှုန်းကြံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုမကြံဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဖြတ်ထုတ်လို့မရပါဘူး။ အဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတက်တာဖို့အတွက်ပေါ့နော်အသေးစိတ်ဖြန့်တာတို့ဘာလို့ပြုလုပ်ပါတယ်တစ်ဖက်ထဲမှာပဲဒီလိုပြန်ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့ဒီဘီဘိုးစီဘိုးရရှိနေတဲ့ခါကျကျမလူနာတွေကိုပြောပါတယ်ဒါဟာမှိုင်းပုံးလို့ရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အပြောက်ကုသနိုင်တဲ့ဟာနောက်တနည်းကတော့အသေးအစားထိုးကုသခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသေးအစားထိုးကုသတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာလည်းကျမလူနာတွေကိုအမြဲတမ်းရှင်းပြလေးရှိပါတယ်ဒါဟာနောက်ယောဂတစ်ခုဝယ်ယူလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲဥပမာဆိုရင်ဦးတက်ရောင်နေဆိုဦးတက်ကိုထုတ်ပြီးလိုက်ရင်ပြီးသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ ဒီအသေးအစားထိုးတဲ့ဟာမှာကြာရင်တော့ဒီလှူထားတဲ့အသေးလေးကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလုံလုံအပ်ပါတယ်အသေးအစားထိုးတာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကင်ဆာကိုဖြစ်စေတဲ့ဘီဘိုးစီဘိုးတွေရှိနေတဲ့ကြုံနေတဲ့ဒီကာစီနိုဂျန်နစ်ပေါ့နော်အသေးကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ဟာကြီးကိုထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပြန်ပြီးတော့အစားထိုးထားတဲ့အသေးမှာထပ်ဖြစ်တဲ့ရာဂိုင်နှုန်းဟာ900ဂိုင်နှုန်းအောက်မှာပဲရှိပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့စောစောစီစီကုသဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဘီဘိုးစီဘိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့ဘီရှိလားစီရှိလားကိုစစ်ဆေးဖို့လိုမယ်ပြီးရင်ကုသမှုပေါ့ viral လောက်အကောင်ရေအတွက်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဆေးကိုတောက်ခိုင်းတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကုသမှုတေချာခံယူဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုတေချာခံယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသေးဟာကျုံတဲ့အဆင့်ကိုမကူးသွားတော့ဘဲနဲ့ နေနေတဲ့လူတွေကျမတို့အခု surveillance မှာတွေ့ရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆေးတောက်တဲ့ဟာလေးကိုလည်းတစ်သက်လုံးတေချာတောက်ကြဖို့ကျမဒီနေရာကနေပန်ကြားလိုပါတယ်။ပြီးတော့ ultrasound နဲ့ alpha b2 လေးကိုလည်း3လတစ်ခါ6လတစ်ခါတေချာရိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအသည်းကင်ဆာရဲ့နှုံးကို short ချနိုင်မှာအမှန်တကယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့်မလို့ကာကွယ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကကြတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာအသက်ငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့ဒီ positive နဲ့ဒီအသည်းကင်ဆာကုလို့မရတဲ့အဆင့်တွေရောက်လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါအဲ့ဒါဘာကိုပြနေတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ positive အမေကနေပြီးတော့မွေးဖွားတဲ့ကလေးတွေကိုကျမတို့မွေးတဲ့အချိန်မှာ immunoglobulin ဆိုတာထိုးရပါတယ်အဲ့ဒါကိုအချိန်မီကုသနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ဒါမို့ဒီအသည်းကင်ဆာဟာအရွယ်ကောင်းနေမှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ရှီကိုလာပြတဲ့အချိန်မှာလူကဘာမှမခံစားရသေးဘူး ultrasound တွေ CT တွေမှာတကယ်ကိုခွဲလို့ရတဲ့အဆင့်တွေကိုကြော်နေတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးကြတော့နိုင်ငံရဲ့ဒီလှုပ်အားတွေလည်းအများကြီးဆုံးရှုံးနေပေါ့နော်ဒါတွေဟာကာကွယ်လို့ရတယ်ဒီကလေးကိုမွေးတဲ့အချိန်မှာ immunoglobulin ကိုထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီကာကွယ်ဆေးတွေကိုဒါကြတော့ကျမတို့ဘာလို့အပ်လာလဲဆိုတော့ multi sector ပေါ့နော် multi disciplinary ဒီအသည်းကင်ဆာကိုကုတဲ့အချိန်မှာလည်းကျမတို့ multi disciplinary နဲ့အမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ကျမဌာနမှာဆိုရင် HCC clinic ကိုကျမတစ်ပတ်ကိုနှစ်ချိန်ကျမတို့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒီလူနာဟာဒီကုသထုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီအတွက် optimize ပေါ့နော်အကောင်းဆုံး treatment ကိုကျမတို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပါတယ်။နောက်ဓာတ်မှန်ဌာနဆရာဝန်ကြီးတွေအသက်ယောဂဌာနဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ နှစ်ပတ်တစ်ခါမှာကျမတို့ hepatobiliary clinic ဆိုတာကို run ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးပါတယ်ခွဲစိတ်ကုသပြီးသားတဲ့လူနာတွေကိုလည်းဘီဘိုးစီဘိုးတွေကုသမှုခံယူဖို့အတွက်တဲယောဂဌာနကိုကျမတို့လွှဲအပ်ပေးပါတယ်ပြီးရင်ကျမတို့ရောတဲယောဂဌာနကကောကျမတို့စောင့်ကြည့်ရပေါ့နော်နောက်ဒီဓမ္မဌာနဆရာဝန်ကြီးတွေဆိုလဲဒီအသေးဆေးဖြန့်တဲ့အလုပ်ကိုကျမတို့အတွက်အများကြီးလုပ်ပေးပါတယ်ကျမဌာနမှာခုန300 400ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခွဲလို့ရတဲ့ဟာ100တပတ်လည်းပဲရှိပါတယ် 200ကျော်300နီးပါးဟာအသေးဆေးဖြန်းပြီးကုရတဲ့ဟာရှိနေပါတယ်တချို့ဆိုရင်တော့ဘာမှကိုလုံးလို့မရပဲနဲ့အဲတက်တောင်တက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲရည်ရွယ်ပြီးကုနေရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျမတို့ဒီ cancer ယောဂဌာနပေါ့ oncology department ကနေပြီးတော့ palliative care ဆိုပြီးတော့လူနာတွေကိုအားပေးပြီးတော့ကုကုသပေးပါတယ်ကျမတို့နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာကျမဒီဟာကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ဟာကိုကျမဘာလို့အဓိကလှုပ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာ သတင်းချက်လက်ကိုပေးချင်တာလဲဆိုတော့ကာကွယ်လို့ရပါတယ်ဘီဘိုးစီဘိုးရှိနေတယ်လို့ကိုယ့်ဘာကိုသိခဲ့လို့ရှိရင်စေကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလားဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာဝန်နေနဲ့တေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါပြီးရင်ဘီဘိုးကိုဆေးကုပြီဆိုရင်တော့တစ်သက်လုံးဆေးတောက်ဖို့လိုပါတယ်စီရအခိုက်တန့်တစ်ခုတောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကပျောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာစီနိုဂျန်နစ်ဖြစ်တဲ့ဟာလေးကတော့ဂျန်နေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတဲ့ ultrasound နဲ့ သွေးဖောက်တဲ့ alpha v2 ပေါ့နော်ကျူမမတ်ကအဲ့ဒါလေးကို3လတစ်ခါ6လတစ်ခါတက်သက်လုံးစစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာတန်တရားဖြစ်စရာတစ်ခုခုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် CDMI တွေကိုရိုက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုအမြန်ဆုံးပြသပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့အခုယောဂဖြစ်နေတဲ့ဟာကုသမှုနှုံးပေါ့နော်ကုသကဟိုအပြတ်ကုသတဲ့နှုံးတွေကျမတို့တက်လာမယ်ဖြစ်ပါတယ် survival ကိုကျမတို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့တကယ်ဟိုနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်5 year survival ဟာတချို့ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်80 80လောက်အထိကိုရနိုင်ပါပြီကျမတို့အဲ့ဒီအထိကိုတက်လှမ်းလို့ရနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်ကတော့ primary prevention ပေါ့ primary prevention အနေနဲ့ကအဲဘီဘိုးစီဘိုးကိုမရှိတဲ့အပြင်ကိုနောက်ထပ်ဘာတွေကိုတတိထားဖို့လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲစိတ်ထိုးအပ်တွေကို share လုပ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလုံးဝရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်အပ်တွေကိုပြုတ်သုံးတာပေါ့နော်အခုကတော့ disposable တွေကိုသုံးတဲ့ဟာပေါ့အဲ့လိုမျိုး practice လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုက sexual မှာလည်းဒီလိင်ဆက်ဆံမှုနေရာတွေမှာလည်းအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကလည်းကူးနိုင်ပါတယ်ဒါမို့အဲ့ဒါတွေမှာသတိထားရမယ်ပေါ့နော်ကာကွယ်လို့ရမယ့်ဟာလေးတွေကိုအထူးကာကွယ်စေခြင်းပါလေဒါကတော့ဒီအသည်းကင်ဆာရဲ့ primary prevention မှာကျမတို့အဲ့ဒီနေရာကိုဒါဝင်ခဲ့နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျောင်းပေါ့ဒီမူလာတန်းအလယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းပညာရေးတွေမှာလည်းဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာတွေကိုထည့်သွင်းပေးမယ်ပေါ့နော် နောက်တစ်ဖက်ကလည်းကျမတို့ဒီကျန်းမာရေးဌာနတွေအကုန်လုံးမှာ ultrasound နဲ့ alpha veto နဲ့ BC ရှိနေတဲ့လူနာတွေကို surveillance program ကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရမ်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကတစ်ချိန်မှာ B ကြောင့် C ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသည်းကင်ဆာကိုကာကွယ်ယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလဲကျမတို့ဟာဆော့ဆော့စီစီအပြောက်ကုနိုင်တဲ့အဆင့်မှာရှိမယ်ဒါဆိုရင် ကျမတို့အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့အခုဖြစ်နေတဲ့ကိုဗစ်လိုပဲပြည်သူတဦးချင်းဟာအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ဘာကိုသိရှိဖို့ကိုယ့်ဘာကိုစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ကျန်းမာရေးအသိပညာနဲ့ဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုသိရှိဖို့လိုပါတယ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီအသက်ကင်ဆာ non covid ထဲမှာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်5မြောက်ဖြစ်များဆုံးထဲမှာပါပါတယ်ပြီးရင်အသေးနှိမ်ဆုံးမှာကြာရင်တော့နံပါတ်2နေရာမှာရှိပါတယ် ကျမတို့ဟာတစ်ခါတလေကြာရင်ဒီယောဂကြီးကိုတွေ့နေရတယ်လူကတော့ဘာမှမခံစားရသေးဘူးကုသလို့မရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ငယ်တဲ့အရွယ်တွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မိသားစုအမိခိုနေရတဲ့အရွယ်တွေမှာဆိုရင်တကယ့်ကို tragic ဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနည်းပဲအလွန်ကောင်းပါတယ်အခုကျွန်မတင်ပြခဲ့သလိုအောက်တိုဘာလဟာဒီယောဂကိုစောစောသိပြီးတော့ကာကွယ်ကုသနိုင်တဲ့အသည်းကင်ဆာလှုံ့ဆော်တဲ့လဖြစ်သလို ကျမတို့အသေးနဲ့အသေးခြေလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုပညာဌာနရန်ကုန်ရဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆိုတော့ဒီအဆောက်အဦအစ်စ်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ facility အပြည့်နဲ့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဒီအဆောက်အဦကိုကျမတို့2016ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။2016ခုအောက်တိုဘာမှာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ2016အောက်တိုဘာမှာပဲကျမတို့အသေးအစားထိုးတဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုရီးယားက Seoul National University Hospital ကဒီ Professor Kwon Lee ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ကျမတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ခွဲဆိုခွဲစိတ်တဲ့လလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာပေါ့နော်2018 19မှာကျမတို့စေယုံမှာပေါ့နော်အစားထိုးတဲ့လူနာတွေအတွက် ယေရှုတင်တဲ့အခမ်းအနားပေါ့နော် Thanksgiving ceremony ကိုကျမတို့ဒီအသေးခွဲစိတ်ပေါ့အသေးအစားထိုးတဲ့အဖွဲ့နဲ့ကြောက်ကအစားထိုးတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာတော့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်မလို့ကျမတို့မကျင်းပနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းကျမတို့ဒီလှူထားတဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုကျမတို့စစ်ဆေးပေးတယ်နောက်လှူခံထားတဲ့လူတွေပေါ့ခွဲစိတ်ကုသတဲ့လူတွေကိုလည်းသူတို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေပေးတယ်နောက်အသေးလေးတွေကိုအမြဲတမ်း ကောင်းမွန်နေအောင်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်တတိပေးတဲ့ဟာတွေနောက်လူနာတွေကလည်းသူတို့လှူထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလိုသဘောမျိုးလေးကျင်းပပြီးတော့အစားထိုးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေလူထုကိုလှုပ်ဆော်တဲ့အနေနဲ့ပါကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီ pandemic ဖြစ်နေတဲ့ covid ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မကျင်းပနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာကနေပဲကျွန်မလှူတဲ့လူတွေလူနာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်မှတ်တမ်းတင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ လူခံထားတဲ့လူနာတွေကိုလည်းကိုယ့်ရှိမှရှိတဲ့အစားထိုးကုသထားတဲ့အသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ကပ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အသက်ကိုပိုရေးပိုရေးရှိအောင် နေနိုင်အောင်အတွက်စူးစမ်းကြပါလို့ကျွန်မတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။နောက်ကျွန်မတို့ဒီဌာနမှာဒါကတော့ဒီအသေးစားထိုးတာတော့အဓိကကတော့ကိုရီးယားကဒီ Seoul National University က Professor Lee Professor Sak တို့အဖွဲ့နဲ့ကျွန်မတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခုနကတော့ကျမတို့အသေးကိုဖြတ်တာပေါ့နော်ဒီအသေးကင်ဆာတွေအတွက်အသေးကိုဖြတ်တဲ့ဟာမှာလည်း keyhole surgery ခေါ်ပါတယ်။ပေါက်ကလေးတွေဖောက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းအောင်မြင်အောင်လို့ကျမတို့စူးစမ်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီပြီးခဲ့တဲ့2018 2019မှာဆိုရင် ASEAN နိုင်ငံကပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးနဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီဟာကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်။အခုလည်းကျမတို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒီຢာတွေအားလုံးဟာအခုလိုမျိုးဆောင်ရွက်လာနိုင်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေအားလုံးဟာကျမအပါဝင်ကျမရဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့ဒီအတဲနဲ့အသေးချေလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုပညာဌာနကဆရာဝန်ဆရာမခွဲစိတ်ခန်းမဆရာဝန်ဆရာမတွေဓမ္မဌာနကဆရာဝန်ဆရာမတွေမေဆေးဌာနကဆရာဝန်တွေဆရာမတွေအားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာနဲ့အဆင့်မီခွဲစိတ်ကုသနိုင်အောင်အားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပေးကြတဲ့ကျမရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်တွေမေဆေးဆရာဝန်တွေ သူနာပြုဆရာမတွေအကုန်လုံးနောက်အသက်ယောဂဌာနဓမ္မဌာနကဆရာဝန်တွေဒီကင်ဆာဌာနကဆရာဝန်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကာကွယ်ကုသလို့ရနိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုအတွက်ကိုအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပန်ကြားရင်းနဲ့ညီကုန်းချွတ်အပ်ပါတယ်ရှင်။